saindo de Vigo por Pontevedra, Vilagarcía, sin entrar en Santiago, eh, desviándose en Angrois en dirección a Ourense, co cal se estaría aforrando unha hora de tempo os viaxeiros de Pontevedra sobre o, a duración actual da, da viaxe. Pasaría a ser, eh, con iso, de 5 horas eh, e 3 cuartos. Parecenos un aforro importante, non ten custo eh, económico algún, e eh, sería moi razoable, pois, polo menos, un deses eh, servizos diurnos de, que unen eh, Pontevedra e eh, Madrid, pois que mm, puidese beneficiarse da liña de alta velocidade. E que conste que, eh, para evitar eh, insinuacións de favoritismo, que facemos esta eh, proposición antes de que se confirmase onte que eh, Marea Pontevedra vai ter dúas compañeiras en María de Vigo unha compañeira máis nas próximas eh, cortes xerais e, polo tanto, van se ver na obriga de viaxar con moita frecuencia a Madrid. Cosa que tamén terán que facer outros compañeiros de eh, partidos representados nesta, nesta corporación coa satisfacción especial no noso caso de que por primeira vez na historia de Galicia imos dispoñer de grupo parlamentario galego no Congreso dos Deputados había un único precedente distante eh, xa remoto coa mm, pequena minoría galega das eh, Cortes da República na que estaban Ramón Suárez Picallo, Ramón Otero Pedregallo e Castelao, que por certo vivía a 200 metros da estación de Camiños de Ferro de, de Pontevedra. Pensamos que é unha iniciativa da que se vai beneficiar moita xente de Pontevedra, porque fundamentalmente esa conexión eh, de, de Pontevedra e Vigo, eh, que é unha área de medio millón de persoas, eh, pois mm, é as que vai beneficiar. Non? Eh, estamos reducindo o tempo e facémolo competitivo a respecto das viases en, en avión. Moitas gracias.